La interpel·lació al conseller de Sanitat sobre la política general de la conselleria en els departaments de Salut de Torrevella, Ells, Crevillent, Dènia, Alcire Manises, que formula la diputada Marina Albiol del grup parlamentari Esquerra Unida. Bona vesprada, conseller. A l'any 97 el Congrés dels Diputats va aprovar la llei 1597 de noves formes de gestió en sanitat que permetia la privatització de la sanitat. Ho va fer amb els vots a favor del Partit Popular, del Partit Socialista, de Convergència i Unió, de Coalició Canària i del, eh, i del PNB. Amb el vot en contra, evidentment, d'Izquierda Unida. Aquesta modificació de la Llei General de, Sanitat és la que va permetre l'entrada d'empreses privades amb ànim, ui, <laughs> amb ànim de lucre en el Sistema Nacional de Salut i també en l'Agència Valenciana de Salut, arribant a la situació actual on eh, s'està convertint la sanitat pública en un suculent negoci sense risc algun per als inversors privats. Des que va ser inaugurat l'Hospital d'Alcira a l'any 99, el sistema d'aquest tipus de concessió ha proliferat al Departament de Salut de Dènia, de Manises, de Torrevella i dels Crevillent. Un sistema sanitari en el qual unes empreses financeres i de construcció, alienes moltes voltes al sistema sanitari, invertixen en la nostra salut per atraure beneficis d'explotació. I això, conseller, evidentment té unes repercussions negatives per als usuaris. Vostè sap també que hi ha diferents estudis internacionals que diuen que els hospitals privats, amb ànim de lucre, ofereixen una qualitat assistencial als malalts molt per sota d'aquells que són eh, directament gestionats per la xarxa pública, perquè són no lucratius. L'explicació del per què pues és molt senzilla. Perquè quan una empresa gestiona un, un hospital, o el que siga, no és per fer un favor als valencians i valencianes, és per obtenir un benefici econòmic, evidentment. És per a guanyar uns diners per als seus caps d'aquestes empreses i per als seus accionistes. Clar, en un sistema públic, els metges donen l'assistència sanitària que considerem més adequada per a la salut del pacient i no estan avaluant constantment si una prova o un tractament és car o no és car, o és rendible o, no és rendible, o si li donarà beneficis a l'empresa o no li donarà. Perquè en un sistema públic i aquests criteris no estan per damunt dels criteris d'atendre de, eh, bé al pacient. No? Per tant, en els centres hospitalaris eh, de gestió pública, tota la pràctica mèdica té com a objectiu curar la malaltia i millorar l'estat de salut. I això és l'objectiu. Clar, però quan darrere d'un hospital el que n'hi ha és una empresa privada, i si ja no és l'únic objectiu. No dic que no estiga, que evidentment també està, però ja no és l'únic. Ja no és l'únic, perquè també està l'objectiu de guanyar diners. Perquè són una empresa i han de guanyar diners. I com ho fan? Com ho fan això de guanyar diners? Pues, bueno, ho fan de moltes maneres. Per una part, estalvien en personal, estalvien en sous, per exemple, pues, dicen eh, una sola infermera, un sol infermer o un auxiliar, on han d'haver dos o tres. Poden també guanyar diners estalviant en material, utilitzant material més econòmic, encara que no siga el més bo, però és més econòmic. Una altra forma més de, de fer caixa doncs, amb els incentius al personal per a que realitzen menys proves o eh, menys ingressos hospitalaris. Per exemple, un metge responsable d'un ingrés en urgències si cobrarà més si no hospitalitza el pacient que si l'hospitalitza, perquè té un incentiu per no hospitalitzar. Afortunadament, hi ha una gran majoria de professionals que tenen molta més ètica i molta més dignitat que aquells que plantegen aquestes mesures evidentment. Mesures que, com dic, són propis de l'empresa privada, però que sembla que ara també s'hauran d'aplicar en la pública, no, conseller? Sembla que ara també i les pràctiques les tindrem en la gestió pública. Però anem a enumerar més maneres, més formes que tenen aquestes empreses de fer caixa i de tindre més beneficis. Per exemple, aquests hospitals, a més del fixe que ja cobren pels pacients del seu departament, si atenen a un pacient de fora del departament, cobren un extra. I per què van atendre aquests hospitals a pacients de fora del seu departament? Pues, en això col·labora la conselleria. Per exemple, permetent que determinats tractaments o determinades proves no se facin en els hospitals públics i els hospitals públics de gestió pública deriven als hospitals de gestió privada. Un exemple, Sativa i Ontinyent no tenen per a fer la radioteràpia, a on van els pacients a fer la radioteràpia? Doncs pues a la Ribera. I clar, la Ribera cobra per aquests pacients que tenen de Xàtiva o d'Ontinyent. Un altre exemple. Durant molt de temps, trobar un anestesista per a posar una epidural en Alcoi, Xàtiva, Ontinyent o Gandia era missió impossible. I clar, a on se n'anaven les dones a parir? A la Ribera. I què és? Pues que després la Ribera, evidentment, cobrava la conselleria per aquests eh, per parts que tenia de fora del seu departament. O, per exemple, la ciutat d'Elx, on hi ha un hospital de gestió pública i un hospital de gestió privada. El públic és el general, el de, el de gestió privada el Vinalopó. Pues, doncs, la, la conselleria permet que, per exemple, quan crides a una ambulància o una SAMU per una urgència, habitualment porten al de gestió privada i ja se queden en la gestió privada i després este hospital ja cobra a la conselleria el que té que cobrar. Bé, doncs amb aquest xollet de les derivacions, la Ribera ha facturat al Consell en una dècada quasi 214 milions d'euros, com dic, per atendre pacients de fora del departament. I l'Hospital de Torrevieja, doncs per la mateixa qüestió, en 5 anys, un muntant de més de 60 milions d'euros. Com dic, això és al marge de lo que ja cobren de, de fixe. És a més, no? Però hi dic jo, i les derivacions no podrien ser al revés? Per exemple, és molt freqüent no? que en hospitals de gestió pública, per a determinades intervencions més complicades, pues, se deriven a altres hospitals de gestió pública. Doncs pues, mire, és que aquests tipus de derivacions, aquestes les eviten. Ells rebre pacients d'altres departaments, sí. Ara, dur altres pacients fora, pues, quants, menys, quants menys deriven, millor, perquè han de pagar. Per exemple, ahí tenim l'exemple del Vinalopó. Pues, en moltíssimes ocasions, l'Hospital del Vinalopó, en comptes de derivar al General d'Ells, el que fa és derivar a l'Hospital de Torrevella o fins i tot a hospitals de gestió privada, privada o sigui, hospitals de titularitat privada. Per què? Perquè ells entre les empreses ja se ho apanyen. Per exemple, la unitat de psiquiatria del General s'ha donat casos que hi ha hagut ocasions que estava al 70% d'ocupació. Pues el Vinalopó no derivava al general, derivava a Torrevella. Per exemple, la unitat d'ictus del general, tots sabem, del general d'Ells estic parlant, que és una unitat boníssima. Pues des del Vinalopó no se deriva al general, se deriva a l'IMED, que és de titularitat privada. I el mateix passa en Dènia. En Dènia s'han reduït a la mínima expressió les derivacions de l'Hospital de Dènia, de gestió privada, cap a l'Hospital Sociosanitari de la Pedrera, de gestió pública. I ahir he posat alguns exemples, però podríem posar molts més. Més formes de guanyar diners? Pues, també sembla que és habitual l'anar augmentant el número de targetes SIPs en aquests departaments que cobren un cànon, una quota anual per cada targeta, perquè quantes més SIPs, pues, més van a cobrar. I ahir ja s'han produït qüestions que caldria esclarir, no? com sembla que en la Marina pues, se mantenien targetes de persones que havien faltat o de persones que ja estaven en un altre departament de, de salut. Com dic, qüestions que n'hi haurà que, que aclarir. També eh, sembla, per exemple, que en determinats hospitals de gestió privada els eh, pacients de, de la zona els fan quan quan menys proves, millor, perquè com els metges cobren un incentiu, fan menys proves, però els que són d'altres departaments de salut els fan totes les que poden i si poden captar-los, millor que millor. I en el tema de personal, bueno, en el tema de personal, per exemple, se calcula que en l'Hospital d'Alcira falten almenys 250 treballadors per estar en la ràtio dels demés. O en Dènia. En Dènia, des del 2009, el personal no ha augmentat, més bé s'ha reduït. El servei de cirurgia general comptava amb 12 facultatius, ara ne té 9. El servei de pediatria tenia 10 facultatius, ara només té 6. Ara, no tots els serveis han disminuït, perquè, per exemple, l'equip directiu ha passat de 4 a 9. El Consell d'Administració, que evidentment en el públic no n'hi ha, ara té 12 persones. El nombre de CAPs no sanitaris ha passat de 4 a 14. És a dir, tot allò relacionat amb la sanitat, amb l'extensió directa ha disminuït, però tot allò relacionat amb la gestió econòmica ha augmentat. I és eh, un clar exemple de com se posa l'atenció econòmica per damunt de l'atenció sanitària. I acabe ja, senyor conseller. La nostra pregunta, i suposo que la de molta gent durant molt de temps, ha sigut pues, si allí n'hi ha una persona mm, encarregada una figura, com és la figura del comissionat, en nom de la conselleria per a vetllar per l'interès general i per a vetllar per a que l'empresa complisca amb el contracte i no se facin aquestes males pràctiques, com és possible que no s'hagi impedit tot això que jo he comentat? Com és possible que no s'hagi impedit? Bueno, doncs jo crec que la resposta la tenim quan veiem com un comissionat passa de ser comissionat a, a ser director gerent de l'empresa que se suposa que tenia que controlar. Gràcies. Imaginem que como agradecimiento, pels serveis Muchas gracias, señora Albiol. Señoras y señores diputados, señora Albiol, voy a intentar contestar a las manifestaciones realizadas por usted. La política general en materia asistencial que la Consejería de Sanidad debe aplicar en los departamentos, cuya gestión se realiza a través de una concesión administrativa, es la misma que rige al resto de departamentos de gestión directa de la Agencia Valenciana de Salud. El eje de nuestra política asistencial es siempre el paciente y tres palabras que giran a su alrededor, satisfacción, salud y sostenibilidad. Las tres se enmarcan plenamente en los rasgos que conforman la visión de la Consejería de Sanidad, especialmente en garantizar la equidad en el acceso a una asistencia segura y de calidad y la necesidad de ser eficiente en la gestión de los recursos. Desde el punto de vista de la gestión de cualquier departamento de salud, la Consejería de Sanidad tiene el deber de garantizar la equidad, la calidad y la eficacia eh, del sistema sanitario. Para lograrlo, debemos poner al alcance de los profesionales todas aquellas herramientas que permitan contribuir eficazmente a la mejora de la calidad de los cuidados. Por ello, la Consejería de Sanidad desarrolla estrategias para adecuar la organización de la asistencia sanitaria, entre las que podemos destacar prestar una atención sanitaria que responda a las expectativas de la población, mejorar los resultados sanitarios, realizando las mejores prácticas en la promoción de la salud, la prevención del tratamiento y rehabilitación de, los principales problemas y garantizar la sostenibilidad económica del sistema fomentando las intervenciones más eficientes que tengan una demostrada capacidad para mejorar la salud de los valencianos. Para conseguir los objetivos marcados en todos los departamentos de salud de la comunidad anciana desde la Consejería de Sanidad hemos optado por diferentes formas de gestión. La gestión indirecta a través de una concesión administrativa es una de las opciones que estamos trabajando. Esta colaboración, como usted ya sabe, público-privada, nos ha permitido desde 1999 mejorar la red sanitaria en determinadas zonas dotándolas de nuevos hospitales y centros de salud. Este sistema que engloba el 15%, repito, el 15% de la asistencia sanitaria valenciana, se va a continuar aplicando en los cinco eh, departamentos y se seguirá combinando con la directamente pública, que obviamente responde al 85% de la sanidad de nuestra comunidad. Nuestro reto es seguir siendo eficientes en todos y cada uno de los departamentos sanitarios, sea cual sea su gestión. Señoría, los ciudadanos que residen en los municipios donde está implantada la gestión indirecta reciben la misma atención sanitaria que el resto. Eso nadie lo pone en duda. Además, debo reiterar una vez más que en estos casos la Administración sanitaria mantiene la titularidad y la financiación del servicio, mientras que al concesionario se le encomienda, siempre bajo las directrices de la Consejería, la organización y la explotación del servicio queda así claramente delimitada el área de responsabilidad de cada uno y, sobre todo, las obligaciones a las que debe someterse el concesionario. No se está, por tanto, privatizando el servicio, por mucho que ustedes lo repitan, sino lo que se está privatizando es la gestión, pues no se está dejando en manos privadas la responsabilidad directa del mismo. Es la Administración sanitaria la que mantiene la capacidad de dirección, control e inspección del servicio externalizado, y, en consecuencia, la responsabilidad de velar porque los principios generales que, definen a nuestro sistema nacional de salud queden preservados. Esta supervisión queda singularizada en la figura del comisionado de la Agencia Valenciana de Salud, con funciones de control y supervisión de la sociedad concesionaria. Incluso, últimamente, hemos realizado algún cambio con el objetivo de mejorar los mecanismos de control y para ello se ha modificado la adscripción de los comisionados que han pasado a depender directamente del secretario autonómico de Sanidad. De esta forma se mejoran también los mecanismos de coordinación entre la Consejería y las concesiones para evaluar la consecución de los objetivos de la Agencia Valenciana de Salud en esos departamentos y para asegurar una asistencia lo más equitativa, eficaz y sostenible posible. Señoría, en los contratos firmados con las respectivas UTES que gestionan los cinco departamentos, la Consejería de Sanidad cede durante un periodo de 15 años, prorrogable durante cinco más, la gestión integral de la asistencia sanitaria a la población asignada. Es decir, la asistencia especializada, tanto la hospitalaria como la ambulatoria, como la de atención primaria. No obstante, los concesionarios no asumen la prestación de la farmacia ambulatoria la oxigenoterapia ambulatoria, el coste de las prótesis y el transporte sanitario. Por otro lado, el concesionario se compromete a ejecutar un plan de inversiones de infraestructuras durante el periodo de vigencia del contrato. El coste derivado de la aplicación de este plan es asumido íntegramente por la empresa adjudicataria del servicio, mientras que la Consejería de Sanidad controla la ejecución de las obras comprometidas. En el marco de este plan, los concesionarios han construido con cargo al subpresupuesto presupuesto y respetando las especificaciones contenidas en los anteproyectos de explotación y en el pliego de condiciones técnicas, los nuevos hospitales de los departamentos, incluyendo su equipamiento. Además, asumen el mantenimiento de las infraestructuras sanitarias que forman parte del patrimonio de la Generalitat. Creo importante destacar que este plan puede ser modificado por la Administración Sanitaria en cualquier momento, siempre que existan requerimientos de carácter técnico o económico. Finalizado el plazo del contrato, la propiedad del hospital y todo su equipamiento, así como a todas aquellas obras construidas por el concesionario, pasarán a ser propiedad de la Administración. Por lo que respecta al precio del contrato y a las cantidades que la Consejería abona a las empresas eh, concesionarias, la cláusula cuarta del pliego de condiciones administrativas particulares concreta los conceptos económicos englobados en el objeto del mismo como ya dije eh, hace unos días en la Comisión de Sanidad, la Generalitat no asumirá ninguna cantidad que no estipule el contrato, ya que estos reflejan de forma detallada todas las condiciones económicas. Dicho precio, como usted sabe, se determina en función de diversas variables, entre las que destaca la cápita, resultado de multiplicar la prima por persona por el número de ciudadanos que integran la población protegida del departamento y la facturación intercentros. Este dato, la facturación intercentro, este último dato se obtiene de la siguiente forma. Por un lado, la concesión factura la atención que ofrece a pacientes de otros departamentos sanitarios y, por otro, abona a la Consejería la atención que los pacientes que tiene asignados reciben en departamentos de gestión directa. La diferencia entre ambas cifras es lo que se conoce como facturación intercentros. Es así, señor Albiol. Y yo creo que usted está haciendo un uso malintencionado de las cifras que acaba de dar. Ha olvidado que la Consejería compensa ese gasto que usted comenta por la atención que los ciudadanos de esas consejerías reciben en departamentos de gestión directa. Esa es la realidad que a ustedes no les gusta porque les desmonta su argumentación, pero que figura en los contratos como consecuencia de la responsabilidad con la que fueron redactados por parte de la Administración. En dicha facturación se aplican los precios que establece la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Unidad, precios que en la facturación que presenta el concesionario es corregida a través de un coeficiente de transferencia de servicios. Es decir, para que lo entiendan, la actividad que la Administración factura a el concesionario tiene un coeficiente del 100%, mientras que la actividad que es facturada por el concesionario a la Administración tiene un coeficiente corrector del 0,85% inferior. En este mismo sentido, señor Albiol, también quisiera recordarle que existe una cláusula, limitativa cuyo propósito es asegurar una explotación equilibrada de la concesión y el máximo control de la, de la Administración. Dicha cláusula fija la tasa interna de rentabilidad en un 7,5% sobre la inversión realizada. Por tanto, el ahorro que por encima de esa tasa de rentabilidad se pueda dar se convertiría en nuevas inversiones, ya sea en infraestructuras o en ampliación de cartera de servicios, entre otras opciones, siempre bajo las directrices que marque la Consejería de Sanidad. Señoría, el modelo concesional ayuda a la Administración sanitaria a mantener los compromisos que ha adquirido con la ciudadanía en materia asistencial y de inversiones, ya que las diferentes situaciones nos obligan a diversas formas de respuesta y esta es una de ellas. Lo que debe quedar muy claro es que la opción de gestión de un departamento sanitario a través de una concesión en modo alguno supone una merma en la calidad del servicio, como así lo atestiguan las encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos de estos departamentos. Esas encuestas reflejan que, más allá de las controversias ideológicas que desde algunos sectores de la política, de la política se puedan plantear, al usuario de la sanidad pública lo que le preocupa es la calidad del servicio y esa calidad, señoría, la encuentran en todos nuestros departamentos, gestión pública o gestión indirecta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor conseller. Señor conseller, la verdad es que si les que aquestes tienen alguna virtud, es que se suposa que yo vinca así, le interpelé sobre una serie de cuestiones y que se mm, preparado preparado suficientemente el tema o el controla suficiente com para donar respuesta a lo que, que yo le planteé. Però és que vostè no ha contestat absolutament res de lo que jo li he plantejat. Vostè venia en un discurs preparat, l'ha soltat, però no ha donat resposta a lo que jo li he plantejat. Jo li he plantejat que n'hi ha determinats hospitals de gestió eh, privada que estan assumint a pacients d'hospitals de, de departaments de gestió pública perquè aquests departaments de gestió pública eh, tenen menys prestacions o tenen menys capacitat de fer determinades proves o determinats tractaments. I que això ho fa o permet la conselleria i que amb això els hospitals de gestió privada guanyen diners. Vostè no m'ha contestat. Li he parlat de com augmenten el número de CIPs i com fan aquestes campanyes per a recaptar pacients o per augmentar el número d'usuaris les empreses de gestió privada. Li he parlat de la falta de personal, però vostè no m'ha contestat absolutament a res del que jo li he preguntat. Per cert, seria molt més fàcil que ens donara el contracte els contractes que hem demanat que, que se passarà 5 dels 10 minuts de la interpel·lació explicant-nos els contractes. No volem que ens expliqui els contractes, volem que ens doni aquests contractes, perquè ja ens ho ha fet un parell de vegades. Ens explica el que diuen, però nosaltres no volem saber el que diuen, volem tindre aquests contractes que vostè no ens està proporcionant. Algunes qüestions que, que ha dit vostè, de lo poc que ha dit, és que mmm, els usuaris dels departaments de, de salut de gestió privatitzada tenen la mateixa qualitat, que és d'atenció no privatitzada. Doncs jo li he donat uns quants exemples de com no és així. De com, per exemple, en el Departament de Salut de la Ribera tenen prioritat els pacients que venen de fora d'aquest departament perquè, com cobren un extra a la conselleria, tenen prioritat pel, sobre des d'aquest departament de salut. Per tant, no tenen la mateixa eh, qualitat i la mateixa eh, qualitat assistencial. O, per exemple, en el Departament de Salut de Dènia s'han tancat per la nit expulsa d'atenció continuada d'Ondara, de Gata, de Pedreguer o, de, o del Berger. S'ha llevat una unitat de psicologia infantil. No han fet el segon centre de salut de Dènia, quan això estava, se suposa, en el contracte. No tenen la mateixa qualitat assistencial i no tenen la mateixa qualitat assistencial perquè n'hi ha una empresa que ha d'obtindre els beneficis econòmics, cosa que no passa en altres departaments de salut que gestiona directament la conselleria. Vostè ha dit que és que a més els pacients estan molt contents o estan almenys igual de contents. És que no és així. És que, per exemple, Marina Salut va tindre el primer any més del doble de reclamacions d'usuaris que en un hospital com la FE, que és cinc vegades més gran. El primer any, el doble de reclamacions que en la FE, en Dènia. Per tant, em sembla a mi que tan i tan i tan contents no estaran els pacients que van a l'Hospital de Dènia. I en Dènia passen coses, o en el departament de Dènia passen coses com la que va passar en Calp, on va arribar una família amb un xiquet, amb un bebè, amb 41 graus de febre, però per atendre el primer tenien que passar la targeta de crèdit. I si no passen la targeta de crèdit, no atenien el bebè en urgències. I això ha passat ara en Calp. Senyor conseller, haguera passat això en un departament de gestió pública? Li hagueren fet anar a traure diners al caixer a la família per a pagar i després atendre el bebè? Això haguera passat? En la fe o en, o en Castelló? Haguera passat això? Jo sé que no, senyor conseller. Jo sé que de moment aquestes coses no. Una, una, altra, una altra qüestió que sempre ens venen és que eh, la gestió privada és eh, fins a un 20 o un 30%, depèn de, de qui ens conte la història, més econòmica que la gestió pública. Bé, però ja ho ha dit el conseller, també. Resulta que no entra ni les prestacions ambulatòries de farmàcia, ni l'oxigenoteràpia, ni les pròtesis, ni el transport sanitari. Clar, així també se fa més barat, exacte. Si tot això se queda fora, però sí que n'hi ha una cosa que m'agradaria que comentaré, i és que s'està retallant absolutament en tot en la pública, en tot. S'està retallant, s'estan retallant en emergències sanitàries, no? s'han retallat el número d'hores de, les, eh, de les ambulàncies, s'està retallant en personal, s'està retallant en tot. Però en guany, les empreses que gestionen hospitals públics, les empreses que gestionen hospitals que s'han privatitzat, en guany van a guanyar, van a tindre uns ingressos de 19,5 milions d'euros més. Perquè el cànon per càpita, el que paguen per cada persona anualment, pujarà de 639 a 660 euros anuals per persona. Per tant, com se pot entendre que s'estiga retallant en tot, en sanitat, en educació, en benestar social? Però això sí, per a les empreses que gestionen la sanitat, que s'ha privatitzat al País Valencià, i ISES enguany s'espuja el cànon, s'espuja el que van a cobrar per cada persona atesa. Que finalitzen, senyor. Exacte. I acaba ja, conseller, les xifres de que eh, l'Hospital de la Ribera ha facturat 214 milions pero atiende a personas de altres departamentos, no me les invente. Son cifras que me ha vosté señor conseller, Muchas gracias. gracias. Gracias, Albiol. Señor Albiol, la verdad es que eh, no sé por dónde empezar, tantas cosas que usted ha dicho. Todos los ciudadanos eh, de la comunidad valenciana, para la Generalitat valenciana, para la Consejería de Sanidad, tienen los mismos derechos, exactamente los mismos derechos, sea cual sea, repito, el sistema de gestión que se utilice para llevar a cabo la prestación sanitaria. Usted ha hablado de eh, las reclamaciones que tenemos en los departamentos de gestión indirecta versus las reclamaciones que tenemos en los departamentos de gestión directa. No puede haber mucha diferencia. En la pregunta que me han formulado esta tarde desde el Grupo Popular, he dicho que hay 2,7 reclamaciones cada 10.000 habitantes. Por lo tanto, por mucho desequilibrio que haya, no creo que dé para, para, para las eh, diferencias en la calidad. La calidad es excepcional en nuestro sistema sanitario, sea gestionado de forma directa o sea gestionado de forma indirecta. Hay una cosa que sí que quiero contestarle y es un tema puntual que yo creo no se debe nunca contestar desde esta tribuna, pero en fin, ya que lo saca usted lo voy a aclarar. Es cierto que se ha facturado por error desde un centro de salud de Calpe una prestación sanitaria. Desde la Consejería de Sanidad se ha llamado esta mañana a la familia, se les ha pedido excusas y se les ha devuelto, se les ha hecho ir para devolverles lo que se les ha facturado incorrectamente, para que vea usted lo que le preocupa a la Consejería de Sanidad, los habitantes de la Comunidad Valenciana, sea cual sea el sistema de gestión que se esté aplicando. Bien, para que sepa usted cuál es nuestro objetivo, el paciente y la persona, Usted sigue hablando de privatización y ustedes dicen que yo vine aquí a privatizar la sanidad valenciana. No se ha privatizado absolutamente nada en los meses que llevo de conseller y seguimos teniendo un 85% de sanidad de gestión directa en la comunidad valenciana. Tienen que tener ustedes las cosas y decir la verdad. Usted habla que no sabe cómo se calcula el, número SIP. Usted tiene los contratos, usted tiene los pliegos, están eh, colgados en el, perfil del contratista, usted los pidió en una pregunta parlamentaria que se le dieron, usted tiene la información, usted tiene la información y de ahí puede usted saber que el SIP poblacional de septiembre del año anterior al que empieza el nuevo año es la población que se utiliza como referencia para calcular la cápita del ejercicio posterior, con lo cual lo tiene claro, no sé para qué lo pregunta. No sé para qué lo pregunta. Y además usted, y ahora me lo ha dejado meridianamente claro, malintenciona incluso las preguntas escritas que, formula. Sí que es cierto que yo le he respondido diciendo que hay 214 millones facturados de la concesión de Alcira a la Administración valenciana en diez años pero lo que usted no, porque es usted lo que me pregunta, pero lo que usted no me ha preguntado es cuánto le ha facturado la Administración valenciana a la concesión de Alcira y a otras muchas concesiones. Y ese concepto que le he explicado antes, que a usted le aburre que le explique, pero es que usted no lo entiende, y se lo he explicado ya muchas veces, muchas veces, se llama facturación intercentro sale de netear lo que factura de un lado a otro y del otro lado a uno y en muchos casos sale negativo a favor de la Administración. Con lo cual, formule usted, que creo que lo ha formulado y le contestaré muy gustosamente, creo que antes del 24 de mayo, formule usted las preguntas de forma correcta, obtendrá la información de forma correcta y, por tanto, podrá hacer una oposición constructiva y no demagógica que no sirve absolutamente para nada. Bien. Antes de terminar, quiero decirle que lo único que le preocupa a esta consellería es el paciente y el valenciano, independientemente de cuál sea el método de gestión que aplique a los departamentos de salud. Y eso es lo que de verdad va a seguir haciendo esta consellería, trabajar por y para el valenciano, que es lo único que nos mueve todos los días cuando nos levantamos y nos ponemos a trabajar. Buenas tardes. gracias. Moltes gràcies, senyor conseller. Suspèn la sessió, senyories, que continuarà demà dijous a les 10 del matí.